<clears throat> Diolch yn fawr am y croeso. Wel, uh, dwi'n hogyn o Sir Fôn, ddol, mae lot yn gwybod, a dwi yn hynod ddiolchgar am y croeso arbennig da ni wedi gael fel teulu yma yn Sir Gyfyrddin. Y reswm mwyaf i ni ddod yma fel teulu i Sir Gyfyrddin oedd yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Roeddwn i eisiau fy mhlant gael ei magu mewn ardal Gymraeg lle roedd yr iaith yn hollol naturiol ac lle bysodd ddim yn teimlo yn wahanol am siarad ei iaith gyntaf. Mae'r ffigur enwau sydd wedi dod allan yn ôl ar ôl yr cyfrifiad yma wedi fy nychryn fel unigolyn ac fel rhiant. Mae gennym ni gyd gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn iaith yn cael ei siarad a'i glywed ym mhobman. Mae addysg drwy'r Gymraeg yn un peth pwysig dros ben, ond i fi y peth pwysicaf ydy clywed y Gymraeg ar y stryd, yn y gymuned, y siopa, y caffis, eisiau chwarae. Dwi'n hynod falch. Dwi'n hynod falch o fod yn Gymro Cymraeg a dwi'n benderfynol i barhau i fyw fy mwyd yn iaith y nefoedd. Cymru am byth.